Hop, sel. Dans un premier temps, 50 grammes, 500 g de sel. Voilà. Dans le mélange sel-sucre, je rajoute du thym. 350 grammes en moyenne. Hop. Voilà, on les bulles Bon, ça ne gêne pas, mais... Voilà. Du cellophone, pareil. personne. Plutôt comme ça. Voilà. Et on remplit. Voilà. au frigidaire pendant 12 à 24 heures. Voilà. On ah, la met à côté. 12 à 24 heures. Voilà. Et on attend. Demain, on descendra. Et après demain, on en 677 grammes.

Et en bas du frigo.